Добрый день, меня зовут Светлана Величко. Занимаюсь суставной гимнастикой второй месяц. Улучшилась подвижность, улучшилось самочувствие. Ну и плюс, конечно, большой то, что ты чувствуешь себя более активным человеком по жизни. То есть ты успеваешь больше, ты больше можешь, ты легко встаешь утром. Спина улучшилась. Спина улучшилась намного, потому что а, я могу вот э, по а, занятиям не скажу, но по домашней работе это заметно. То, что мне проще стало нагибаться, э, э, на цыпочках подтягиваться, то есть я не боюсь, что меня скрутит в определенный момент радикулит, и я не разогнусь. Если сравнивать с йогой, здесь интереснее, здесь активнее, скажем так. Йога такое достаточно пассивное было э, занятие. Э, ну и плюс на йоге я не видела результата, то есть может быть там эти два месяца, но я за два месяца, два раза в неделю, это я не увидела результат. Здесь я вижу результат, я стала активнее сама по себе. Э, кунг-фу это не только борьба, либо защита. Кунг-фу это комплекс упражнений до борьбы мы еще и не дошли, и я надеюсь, что э, мне борьба, э, слава богу, не пригодится. Но упражнения это замечательно. Вот на самом деле это энергия, это активность, это молодость, не молодость, не знаю, как сказать, но э, ну, точное слово какое бы подобрать. Надо пробовать, просто надо пробовать. Не попробовавши, не поймешь. И пробовать не один месяц, а хотя бы месяца 3-4, чтобы вот было на чем сделать вывод или как это э, какой-то временной отрезок, в течение которого ты увидишь, как ты сам меняешься. Приходите и учитесь, и пробуйте, не стесняйтесь. Потому что стесняться нечего, учиться никогда не поздно.